телеканале УТР Новости в студии Анна Костюченко. Здравствуйте. Финансирование вооруженных сил Украины в 2012 году увеличится. Об этом сказал президент Украины Виктор Янукович во время представления высшему офицерскому составу новоназначенного министра обороны. Им стал Дмитрий Соломатин. Глава государства напомнил, что за последние годы расходы на нужды армии существенно увеличились. От Минобороны и Генштаба вооруженных сил президент ждет концепцию реформирования украинского войска. Главным результатом такой реформы, по словам Виктора Януковича, должно стать создание компактных и эффективных коллективных вооруженных сил, способных защитить национальные интересы Украины. Президент обратил особое внимание на необходимость повышения интенсивности боевой подготовки войск и обучения особого состава украинских вооруженных сил. Эти документы должны исходить из политики вне блоковости нашего государства, учитывать последние изменения военно-политической ситуации в регионе и опираться на адекватную оценку имеющихся ресурсов, в том числе и экономических. Необходимо поднять и уровень денежного обеспечения военных. В этом году мы будем увеличивать финансирование вооруженных сил. Премьер-министр Украины Николай Азаров поддерживает внедрение пилотных сберегательных проектов в энергетике. Об этом он заявил во время встречи с директорами научно-исследовательских институтов страны. Глава правительства подчеркнул, решения властей и науки должны опираться на реальные возможности, обеспечивать эффективное использование имеющихся ресурсов и быть перспективными. Пилотные проекты должны показать украинцам возможности энергоэффективных технологий. В то же время Николай Азаров отметил, сильные морозы выявили сильные и слабые стороны энергетической системы Украины Украины. С одной стороны, она работала без сбоев, а с другой энергозатраты в разы превышают европейские показатели. Наша энергетика показала сильные и слабые стороны. Несмотря на то, что вот, такой вот, э, значит, такая вот ситуация была, тем не менее, вот 32 тысячи мегаватт мы прошли, запустили, прошли, ни один город, ни один населенный пункт не отключился. Все у нас работало в штатном режиме. Это сильная сторона нашей энергетики. Вот. А слабая сторона, мы с вами сейчас их обсуждали, это энергозатратность колоссальная, это, так сказать, потери и так далее, и так далее. Уголовно-процессуальный кодекс Украины парламентарии приняли в первом чтении. За президентский законопроект проголосовало 252 народных депутата. По словам советника президента Андрея Портнова, который представлял документ в Верховной Раде, прокурор будет лишен права арестовывать имущество, проводить обыск в нежилых помещениях, а также изымать какие-либо вещи, кроме оружия и наркотических препаратов. Одна из основных статей Уголовно-процессуального кодекса касается защиты потерпевшего. Инициаторы нововведения подчеркивают, сразу же после подачи заявления в МИД милицию, заявитель автоматически становится потерпевшим. Одной из профессиональных новшеств кодекса является защита потерпевшего. Кодекс предлагает значительное упрощение процедуры вступления в дело потерпевшего. При подаче заявления о преступлении человек автоматически приобретает статус потерпевшего. И с этого момента он может пользоваться такими правами, подавать доказательства, заявлять ходатайства, принимать участие в следственных действиях, пользоваться мерами безопасности, обжаловать действия правоохранительных органов, получать копии документов, и заключать соглашение о примирении с подозреваемым. Уничтожить рейдерство как явление – задача не из легких. Рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром, министром экономического развития и торговли Андреем Клюевым представила план противодействия этому виду отечественного бандитизма. Чиновники говорят, иностранные предприниматели не спешат инвестировать в украинскую экономику, потому что остерегаются незаконного посягательства на их имущество. Единственный способ защитить бизнес от рейдеров – принять закон, который не позволит фальсифицировать документацию и предусмотрит суровое наказание за подобные нападения населения. В связи с этим Андрей Клюев дал распоряжение Министерству юстиции вместе с предпринимателями и правоохранительными органами разработать соответствующий проект закона. В кратчайшие сроки давайте мы реформируем, видоизменим наше законодательство. Я думаю, что мы месяца за полтора мы это сделаем. Давайте так, э, Минюсту сколько надо будет времени вместе с э, заинтересованными центральными органами исполнительной власти – надо будет, я думаю, 2-3 недели, чтобы разобрать на эти схемы по запчастям и четко дать предложение, как мы можем их э, перекрыть. Ну и второе направление, потом мы подадим это все дело в Верховный Совет, я думаю, что депутаты с радостью, все фракции, все фракции, я думаю, как э, и большинства, так и оппозиции проголосуют за эти законопроекты. Распитие алкоголя и курение в учебных заведениях Украины теперь официально запрещено. Соответствующий указ подписал министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник. Руководители учебных заведений должны принять меры по запрету продажи и употребления сигарет и алкоголя на территории образовательных учреждений. За несоблюдение установленного порядка руководители будут нести персональную административную ответственность. С момента принятия закона о доступе к публичной информации прошел почти год. Тем не менее, споры вокруг документа не угасают, ведь он приблизил Украину к мировым стандартам и в то же время создал новые проблемы. Подробнее об этом далее. 2012 год воплощения реформ в жизнь. Понять их украинцам поможет закон о доступе к публичной информации. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович во время выступления на открытии 10-й сессии Верховной Рады 6-го созыва. Тем не менее, обсуждение недостатков документа продолжаются и по сей день. По словам представителя президента Украины в парламенте Юрия Мирошниченко, одной из главных проблем является неготовность Госдепартамента к такому количеству обращений граждан. По статистике, с начала действия закона в органы исполнительной власти было отправлено около 16 тысяч запросов. Даже у меня, как у народного депутата, как у представителя президента в парламенте, в месяц приходит более 400 заявок, при том, что у меня аппарат совсем небольшой. Закон о доступе к публичной информации не все толкуют верно, говорит представитель Госкомитета телевидения и радиовещания в Украине Богдан Червак. Кто-то считает, что закон регламентирует работу средств массовой информации. Найбільший стереотип, який сто- стосується Наиболее распространенный державних стереотип, службовців, который касается госслужащих, особенно на региональном уровне, это то, что закон ничем не отличается от закона об обращении граждан, кроме одного момента. В законе об обращении граждан предусмотрено 30 дней, а в этом всего лишь 5 дней. Поэтому что мы, бедные, будем делать, если нам 30 дней не хватало, а тут 5? ЮНЕСКО одним из четырех условий развития информационного общества определяет именно доступ к информации. По мнению представителя Национальной академии государственного управления Натальи Грытяк, этот критерий благодаря закону о доступе к публичной информации не противоречит международным стандартам. Анна Золотаревич, Анна Космина, Сергей Левтор, Евгений Степанов. Новости УТР. Украинцы не перестают удивлять талантами. Новый выставочный проект «Творчество и школа» презентовал известный художник Андрей Чебыкин. Работы мастера завораживают легкостью и красотой. Кроме того, на выставке автор представил работы своих преемников. Экспозицию видела и наша съемочная группа. Имя Андрея Чебыкина известно и уважаемо в Украине. Творчество мастера стало неотъемлемой составляющей истории украинского искусства. Его новый проект посвящен прекрасной половине человечества. В картинах мастера можно увидеть неповторимость женской красоты, ее пластичность. Я э, намагался я попытался при минимальном количестве средств изобразить максимальную выразительность, передать красоту женщины, ее пластичность, неповторимость, одухотворенность. Иногда женщину можно нарисовать нагло, слишком просто и примитивно, но никакой пользы от этого не будет. А я хочу передать именно чистоту и невинность. Свои навыки и умения Андрей Чебыкин не только демонстрирует публике, но и передает молодому поколению. Уже больше 20 лет он возглавляет Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. За год годы преподавательской деятельности через мастерскую художника прошло немало талантливых учеников. Многие из них уже стали известными художниками как в Украине, так и за ее пределами. Тут є такі, які вже е, мають гран-прі. Тут есть владельцы гран-при международных выставок, имеющие звание заслуженных, доценты и даже профессора. Это картины молодого мастера Тараса Ковача открывают новые возможности графики, смелые поиски и тяготение к собственному художественному стилю. Остання моя серія, вона називається серія Моя последняя «Залізний». серия называется «Железная». Она трехмасштабная, выполнена из железных элементов, найденных мной на улице. Из них я выкладывал схемы в орнаментальные композиции. Выставка прекрасно демонстрирует, какими разными и ярколичностными являются воспитанники мастерской. Они работают в графике и живописи, создают объекты и инсталляции. И все это под руководством талантливого мастера Андрея Чебыкина. Анна Космина, Янина Яблонская, Евгений Степанов, Новости УТР. И это последняя информация на сегодня. До встречи на телеканале УТР.